वो किसी और की बाहों में सोते हैं हम गलियों में भटकते फिरते हैं वो समंदर किनारों पे होते हैं के लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों मुझके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं you can hit the दरिया जफा उनकी हर दिन लगाने गोते हैं